Hearthstone Esports. Э, блин, я знаю твиттер э, этого канала. Давай почекаем. не самому интересно. Так, я пока... Самому интересно. Что тут обучающего нам предлагает Hearthstone? Будем смотреть же. <laughs> Хочешь карты спалю? Нет, спасибо. Так, это у нас э, птенец. Птенца надо слэмом зафигачить. Ну, тут изи матч. Просто в одну калитку. Ладно, погнали смотреть, короче. In this video, we're going to take a look at two of the most memorable moments from the 2018 Hearthstone Championship Tour tournament in Seoul. So let's dive in. Our first memorable moment is from the HCT Seoul Top 32 match between Sintalol Блин, Shutterlock ну Си- Shaman Синталол по-реальному versus неудачник. Saints У него Top просто реально по The КД goal of сгорает Shutterlock самые... Shaman is Э, to Вот install Дрыжглот a Шамане у With Дрыжглот the сгорает. combo В других классах а, другие ключевые карты, там, Варлоки, ДК и так далее. Я думаю, это все видели. Between Serenite, Chain Gang and Grumble allow you to add near infinite copies of Shutterwalk to your hand, так, мне, мне, предло... мне, мне челик предложил, э, некромансер, ты мне предложил посмотреть, посмотреть, э, как играть на Дрежглор Шамане, какие здесь комбо делаются. Мне посмотри... предложил... Ой, я понял тебя. Как печально, Дрежглор Шаман проиграл, вау. Ну, бывает, да. Ага, точно, у меня идея, блин, была офигенная идея, я не знаю, Просто его не... Ну, это никто не пробовал, на реализовать. Или пробовали, но неудачно, да? с этим спылом легендарным. Что-то создать адекватное. Нет, второго лицу не хочу. Ладно, го, го пока так поиграем. Потом посмотрим, что будет. Нагнут так нагнут, ну... Окей. Okay. Работает. Видите, а колода работает. <laughs> Имба. Точно вам говорю. Шо! Ну давай, давай, камбэк нахрен. Эм... Что-то какая-то... Какая-то помойка получилась, Да. Блин, что это такое вообще? Это какой-то отряд инвалидов, реально. Единственная хорошая карта это вот это. В тройке это вообще 2-3, 2-3, 0-3. скорее всего, мы мертвы, я думаю. Хотя у него мана нету. Нормально. дека имба, чуваки, ебать, создал. <laughs> Просто 1-0, стопроцентный винрейт. Неплохо сыграно. Нормально. Две агрессивные колоды, обзор. Так. Секретные приемы. to just finished in the top 4 of the HCT fall that most elevated his performance. <laughs> У него есть дополнительный горшок для месения глины. Стратегия <laughs> обманчиво проста. <laughs> Много мощных, недорогих существ. Моновирм за две маны, кстати, уже нормально. Агрессив... Одни из самых... Ну-ка, стоп, стоп, стоп, что там? Одни из самых сложных в Hearthstone. Агрессивные колоды одни из самых сложных в Hearthstone. Even though they don't necessarily look difficult to pilot, the reason they're difficult так. is because they're so fast. Most games are так, стоп, стоп, стоп, чё, чё, чё, чё, чё? В сложном темпе игры геймплеер. This means that every decision carries more weight. One of the clearest hallmarks of a talented Hearthstone pro is their ability to expertly pilot aggro decks. Aggro decks are at their hardest to play well when matched against other The stand Против таких же, бро. First and foremost, forget about face damage. Ага, вот так the... вот, вот поняли? Все запомнили. То есть, чтобы выигрывать агродеки, нужно постоянно трейдиться. Ммм, да, хорошая информация. Posing hero can be correct some of the time, usually Реально, реальному играю чисто на трэше. Просто показать, что трэш играет. Ну, реально, без разницы, на чем играть, можно и на этом взять э, какой-то ранг даже. Видите, я просто напихал э, каких-то карт, э, которые просто синер... какой-то ми микросинергию имеют, просто темп сдаю, да, то есть там грибоманты и прочее, типа такой агрошаман, грубо говоря. И он работает, <laughs> ну, скорее всего, работает. 2-0. Мне по статистике показывают, что этот шаман идет 2-0. <laughs> что что? Сайт за улог, Не знаю, хочу подроваться или стенку поставить. Скорее всего, стенку, чтобы э, тяжело было забрать, да. Последний ход Зилекс еще будет как вариант. Э, лучший вариант. Если он ставит э, Черика, который Ауеша, да, мы ставим Зилекса и все окей. Это что? Узлок реально, наверное, в шоке. Так, надо... сделал так и так. Даже именно так, чтобы от Моси сильно не отлетать. А, следующий ход проспавим до конца. М, понял, консид. Просто одна карта, которая выигрывает игру. Реально, вот эта карта сейчас просто в Солянова затащила настолько, насколько это возможно. Я не знаю, сколько она дэмэдж дала, но... 3-0. Просто 3-0. А, нормальный шаман. Реально, что? Шаман, э, которого я так вот собрал, вот так вот просто а, накидав туда картонок, 3-0 э, идет?